es que me hacen gracia los pajaritos que hay allí. Pero por ahí antes me, se me ha puesto rojo la pantalla. Sí, ha salido un bicho ahí. Y que parece como si fuera sentado en un coche, ¿verdad? este, de verdad. <laughs> Casi eso.